Basi wapenzi na wadau wa Kurubwezi Family Next Level Studio, ninayo furaha sana kuwakaribisha katika kitu kipya kabisa, warakita Under the Black Moonlight, chini ya mwanga mweusi wa mwezi. Huyu ni Vasco DJ the Magic Voice toka Kurubwezi Family, na kupitia 0712311991 utampata Vasco, lakini pia kwa 0712048414 itakuwa sio mbaya kama ukipiga pia, tukiwa sambamba na Abu wa vikindu ambaye anakupatia kazi safi za Kurubwezi Family na mzee mkubwa anamwita Mtawa Video Library toka pande za Chenika naye ni mdau wa nguvu wa kulubu hizi Mcheki upate kuburudika zaidi. Sehemu ya kwanza Under the Black Moonlight, tukianza na simulizi ambayo anayesimulia kijana unamwita Hanson Jin. Anakwambia angu ni mtunza bustani na kila katikati ya mwisho wa mwezi huenda porini huko mbali sana, na huwa anasema kwamba anaenda kupalilia bustani yake huko. Watu husema kwamba baba yangu anasumbuliwa na mzuka, na wengine walifika mbali wakasema kwamba baba yangu ni muuaji, ana historia ya kuua. Sema katika eneo hilo ambalo huwa anasema anapalilia bustani, baada ya kumfuatilia, iligundua kuna nyumba kando yake na hiyo nyumba huwa inatoa harufu kali ya maua pori. Na cha ajabu ni kwamba kadri baba anavyozidi kupalilia bustani yake, basi mimea huwa inamea zaidi na zaidi, na kando yake huonekana kama kuna kaburi fulani vi Mzee ndo huyu, inaonekana kuna kitu ambacho alishaye kufukia hapa kwa maelekezo ya bosi wake au mtu ambaye anamfanyia kazi ambaye ni mwanamama fulani hivi, huyu hapa ambaye anaonekana, hatujajua alifukia nini na kuna siri gani kati ya mtu na bosi wake huyu, tutapata kujua mbele zaidi. Lakini hiyo ilikuwa ni miaka saba ambayo imepita, ila then kijana akawa amekuwa mtu mzima, yupo chuoni sasa. Asema ile harufu ni kuja kugundua nikiwa mtu mzima kwamba ilikuwa ni harufu ya maua pori, bali ilikuwa ni harufu ya maiti, lakini sasa ile harufu ya maua pori kama naanza kuisikia tena hivi. Anamtazama binti ambaye anamuita Wolha. <laughs> Wanasoma chuo kimoja ambacho ni chuo cha sanaa ya uchoraji na upakaji wa rangi. Yupo hapa Inaonekana anataka waambie kitu wa watu wawili ambao ni wapenzi, binti Solha na mtaalamu huyu hapa ambaye ni Lee Kanghu. Kuna kitu anataka waambie, lakini na sita. Hmm? Binti anamwita Kang'u baby Wow. Ikabidi waondoke wapenda nao wawili. Jamaa anawatazama mno kana kwamba anawafahamu au wanajua siri fulani ambayo ipo baina yao. Nye! Hiki ni chama cha uchoraji sasa kiongozi wao anakuja, ah, anamkwara huyo Ambia tumefanikiwa kupata tiketi za kwenda kwenye picnic. Yaani ni eneo zuri linapendeza kweli, tutapiga mapicha, tutakula, tutaenjoy. Likang'oa ametulipia kila kitu, walifurahi mno. Likang'u ni mtoto wa kitajiri, alafu ni mwanachama pia. Sema nyie mnafurahi kwenda kula tu, kuchora kwenye hata mjui, pumbavu kweli. Sasa leo kuna mwanachama mpya alikuwa anakuja pa ni Festia huyo, amemzidi darasa, lakini ndo hivyo, anataka ajiunge naye. Akaambia na mimi nitajumuika nanyi katika hiyo trip yenu, piknik yenu. Sema tuwezi memba, umekuja leo leo na leo leo nataka mtoko na sisi. Ah ah, haiwezekani. Kwanza hata vipindi waga udhuri ushani vuruga hapa, mudi yangu isharibika, ngoja nisepe. Akaondoka. Kasema jamani, mimi sioni kama kuna ubaya. Eh, eh. Chama chetu kina wanawake wengi kuliko wanaume, na huyu ni mwanaume, bora ingia, aweke uwiano bwana. Tumpe tu testi hapa, kama ataweza atajiunga. Wakampatia ubao pale, body drawing body aweze kuchora. Anamwambia una dakika 30 za kuchora chochote ambacho nakiona hapa, kama uwezi chora hata sifuri tu au pipa au chochote kile, hata mdoli chora, lakini mwisho wa siku tuone uwezo wako kuchora. Jamaa akakaa pale. Binti Walha akasema sio vizuri leo leo mnampa test ya kuchora, si aje kuchora hata kesho. Jamaa akamuuliza unapenda ni kuchore nini? Sema kama anaweza chora Venus de Milo. Ni mchoro wa mwanamke fulani hivi maarufu mno. Ni mchoro wa huko nchi za Kimagharibi e, Ulaya na Marekani. Venus de Milo, wachoraji nadhani mnaofahamu vizuri mno. Sasa wanaanza kumteta kwamba huyu ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza na huwa haingii darasani wala huwa aongei na mtu, lakini cha ajabu, matokeo yakija ana mabanda tu ma A+. E, watu wanasema kwamba huenda aliachwa na mwanamke, wengine wanasema kwamba ana mzimu na msumbua, ndio maana uaga aongei na mtu. Yaani watu wanamwogopa kweli. Oh ndo hivyo hivyo alivyo, sijui anaumwa, sijui vipi, asemage na mtu wanamtete, lakini jamaa anasikia, anavunga kama asikii, na amejiunga hapa katika hiki chama maalum kwa sababu maalum. Sema vipi, nishachora, msisumbue tena. Sema jamaa hata ajiangalia hata mchoro, lakini ameweza kuchora vizuri na amegundua hata mwanzo, yani chanzo cha jua kipo upande gani. Ikabidi wamkaribishe lakini cha ajabu wala kutaka mkono wa binti Walha. Mpenzi wa Walha amekuja amenilika nguo. Ah. ah, mnashangaa huyu jamaa? Ah, karibu bwana. Nafurahi kukufahamu. Lakini naye pia hakumpatia mkono. Yaani kana kwamba akiwapa mkono atakufa vile. Akamshangaa huyu jamaa huyu. Mzima kweli. Ah, mkali wa hizi kazi. Wewe ndo prince wa kichuo bwana, eh. wewe kang'uu. Kila mtu lazima kufahamu, kwa sababu kwanza una pesa na una kipaji cha kuchora. Achana huyu mtoto wa miaka tisa ambaye anajiunga leo kwenye grupu afu anajifanya anajua. Ilikuwa ni kijembe kwa Hanson Jin. Basi leo majira ya usiku likang'uu akiwa na mpenzi wake Ulha. Mpenzi anataka mdori, mdori unauzwa gharama. Binti akasema ah, usinunue, sitaki nikufirisi Ambia kwa hiyo kama utaki unifilisi nikaibe. Ngoja nikakuibe nikaibe basi, maana kuiba si utoe pesa. Kaiba kakimbia. Tukimbie. Eh, jamaa mnazo kweli. Sema hii hapa nishaiba. Sasa hizi utalala usingizi mnono. Sasa mimi nilikwambia uibe. Mimi nilikwambia ununue, wewe umeiba. Aliogopa nikinunua nitasema nafuja pesa. Ujirani mimi ni mzimu, mimi ni mzimu, anamtania <laughs> binti. Kabidi acheke tu bwana, anampendaga huyu jamaa, hakuna akamkumbatia. Sasa huyu jamaa kumbuka, ni mtoto wa familia ya kitajiri, mtoto wa pekee. Amekuja dereva wake hapa na burigari pia, aambia nakupeleka nyumbani saizi, muda umeenda. Asema we nenda nyumbani, mimi nitarudi baadaye na basi, sitaki unibebe leo. Akakataa, lakini mama alisema lazima arudi naye. Kumbe aliacha pale kama cheki fulani ya pesa nyingi tu. Jamaa alicheka kasa mbavu ngajua ameniibia, kumbe kaniachia fedha nyingi hivi. Basi leo ndo ilikuwa siku ile ya picnic. Watu wamekuja huku, grupu zima, ni chama kizima cha uchoraji, wakali wa kuchora wapo hapa. Binti akawa anajaribu kumchekesha jamaa, lakini jamaa ndo hivyo yani, kauzu kinyama bandidu. wenzake akiwa na Chola. Hanson Jin alikuwa ni mpweke mno. Wakati huo mzee mzima Ali akiwa anampigia gita mrembo kama kawaida, huku mrembo akiwa na Chola. Mambo alikuwa ni bamba mzaidi, weza mini mambo ilikuwa ni furaha isiyo kifani. Sasa mtaalamu alikuwa ametoka amemwacha mpenzi wake hapa, mara lei kang'ua kama amekuja. Binti anajua ni mpenzi wake eh, kumbe sio wewe. Anaambia naomba uachane na lika ng'ua haraka iwezekanavyo. Nasikia harufu ya maua pori kutoka kwako. Harufu ya maua pori? Unazungumzia nini? Muache lika ng'ua haraka iwezekanavyo, la sivyo utakufa. Kama unataka uishi, basi muache lika ng'ua. Alafu akampatia picha fulani hivi, mchoro ambao ameuchora sio kautoa wapi. Binti aliingiwa na mashaka makubwa, lakini baada ya kufungua ile picha ehe aligundua kuna mchoro wa ndege wa porini, ndege ambaye huwa anakula maiti. Sasa hii jambo likawa kidogo limemshitua mno binti. Nini hiki? Kwa nini ananitumia hii? Basi hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza tu, na huu ni mwanzo tu wa Kigongo na kiita Under the Black Moonlight. Utapenda mbele zaidi, huu ni mwanzo tu. Vasco DJ the Magic Voice. Asante na karibu katika sehemu ya pili hii hapa, tunaunganisha